比较多的，所以如果有要做签约的朋友们，请必要缓一下，会是比较吉祥的哦。另外呢，在礼拜二的部分，我们会逢到的是断乙日。断乙日呢，顾名思义呢，代表的是如果您刚好是有在种植农作物的朋友们，在当天呢是非常适合呢去口语药来将害虫害的。 比如说，在这几年呢，当值当道的有秋形菌虫、蝗虫或者是红火蚁，都常常呢会造成农作物的一个损害。那在当天呢，是一个很适合呢去做投药的一个部分。那有相关需求的朋友们，不妨呢可以适当的参考这一天呢加以利用哦。 再来就是礼拜三的部分哦。礼拜三的部分呢，我们会逢到的是梅，初梅呢，也相对代表的是在这个雨梅雨季节的一个段落。相对的呢，在这一天呢，同时也逢到的是煞日，而伏煞日呢，意味的是在当天呢，除的是忌讳伐木、驾马、做粮之外呢，当天呢也是不呢做。 寿木是何寿木呢？也就是代表是人还没有死呢，先做完木的事情。因为呢，要是天人的智慧害怕我们的木呢会有这个沾过了这个先前的这个对，那没有办法干燥，那很有可能呢之后呢会裂开呀，或者是发霉的。所以一般呢就在当天。 好，那再来呢？让我们来看一下，在礼拜四的部分呢，我们会逢到的是哦。那出伏的部分呢，这一天很多的朋友呢，都会通常呢安排这个中医的门诊哦，来帮帮自己呢，可以用这个三伏天哦，除了呃初伏、中伏，还有我们的这个末伏、哦，这三天呢，来帮自己。 冬病夏治，如果比如说您有一些过敏的体质啊，或者身体是比较体弱的朋友们，不妨哦，可以利用呢，在这一年季呢最炎夏的这一点呢，帮自己三伏日中医的调整呢，来帮自己把这个调整一下。那有几个要点呢，就是如果您本身已经有在服用很多的西药的朋友。 那老师会建议呢，要呃听一下医生的建议呢，再看看是不是这样的一个方式有心血管相关疾病的朋友哦。那再来就是呢，在这一段期间呢，因为要炎热的，所以呢人的体嗯好电解质水分的流失呢，相对的是比较快的。老师会建议大家呢要多喝水哦。那这水分呢？ 要比较勤劳的去充水分，而不是的太快，会有太急哦，不然会像坏水的海绵，水分进去了也很要慢慢的、慢慢的哈，才长效型的效果。那再来呢，在礼拜四这一天呢，虽然是出伏日当天呢，也是非常适合做开市开仓的。 有需要呢，就是呃，把这个货品呢仓的朋友哈，做仓管的也适合在这一天把货 F O B 的方式仓。那在当天，同时也很大力做交易开池哦。啊，有需要的朋友们，请参考看看。再来就是礼拜五的部分哦，礼拜五的部分呢，在当天呢，逢到的是天狗日。 所以在当年呢，如果您犯到是天狗指定的朋友，尤其是生肖属狗的朋友，请必要切记注意在周五当天您的行车安全，尤其是上班跟下班的时候，请务必呢不要贪快或者是包或酒驾哦。而另外呢，次要要注意的生肖朋友们是分别不止属龙。 朋友在当天呢要注意自身的安全。即便您没有开车呢，也要特别注意呢。如果您是在行走的时候，不要只划手机，没有呃周边的一个安全哦。好，那再来呢，让我们来看一下礼拜六的部分。在当天呢，我们会碰到的是土日，而这个土福日呢会延续到周日。 代表的是在这一周的周末呢，动土建造的，所以不管是家中有那个花园花圃的朋友，或者电商的朋友，都不宜呢在这做这个大肆动土动作哦。再就是礼拜天的部分了，礼拜天的部分呢是一天非常大力性朋友的凤凰日，而凤凰日呢在当天呢，女性的朋友可。 务必要记好了，这一天是非常的呢，让你们呢做一个舍离器的开运法。什么叫做舍离器的开运法呢？如果呢你是那个嫁的婚女，啊，请你呢务必把家里的里里外外都整理干净，就是舍离器，啊，这样整理的干干净净的，扫射出开运法，好。 那如果您是那个未婚的女性呢，在当天就是要抛掉一些因是过季或者是不需要用的东西哦，来帮自己开运，帮自己好运当头。那再来呢，老师也会建议呢，在完成这一项开运之后呢，必在我们当天结束之前呢，透过精油木方式啊，或者是说可以用头的。 的方式来帮自己泡澡、擦拭身体，来达到这个开运的效果，让自己呃感觉就精神呢非常的清爽快。因为当天呢是当值北亥日哦，上呢是当周的这个鸟日课吉凶，大家务必参考看看。在让我们来看一下当周的这个运势王又是哪三个生肖的朋友吧。 首先，当周的运势王第三名呢，是我们属羊的朋友；第二名呢是属马的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在当周呢，你们的工作上、人际上跟财运上呢，都是非常的谐的，而且呢，你会非常善于跟人交流。不管呢，您是想要。 招新的人呢，来你的身边呢，跟你一起共事；又或者是你想要，呃，把一个对象呢，变成是的对象，都很容易在这个礼拜能够心想事成。所以呢，这三个生肖的朋友在这个礼拜，必呢要抓紧脚步，落实的去。 请你想要做的哦。那再来呢？老师也会建议呢，在这个礼拜呢，这生肖的朋友，你们的这个财运呢也是蛮旺盛的，所以呢，请必要好好的去看一下适合你们标的，对你们过的奖哦。再让我们来看一下隔壁生肖的运势状况，在当中。 特别需要留意的地方。首先呢，第一个生肖是属老鼠的朋友，在当周呢会逢到小人得势的一个状况。在这样的一个状况之下，老是怕唯恐你会有出事的一个状况哦。所以，请你务必呢要提醒自己要低调、低调再低调。在当周呢，没有人要你化身的时候，请尽量不要出声。而且呢，晚上的时候。 果可以不要加班呢，尽早一点回家休息吧，这样子对你比较好的。当周要留意的天数有两天，有是当周的周一、周二哦。下一个生肖是属牛的朋友，在当周呢会逢到打回原形状况，比如说在工作上，如果你有任何的提案，本来客人改了又改，改了又改，最后又回到第一版本。 会让你觉得，我的天哪！那我刚刚做了那么一大串的事情，白宫吗？没有错，真的是大会员。但是又能何妨呢？对，个人总对的最大的嘛。那另外一个状况呢，是说，如果是本来你以为呢，你已经是一马当先的一个状况，是。 的业绩呢，却被别人给追过了，这也又变成打回原形了。再来另外一个状况，就是一直以为我有维持我的一个这个水准，是呢，当整个月结下来的时候，你看到成绩哦，没错，你是你，可是呢，你却还是中下的一个成绩，怎么会这样？因为别人的水准都提高了，因此老师会。 建议呢，多的朋友呢，在这一周呢，请务呃不要太过都或者是太过轻，要忽视哎，呃，想说我只要做到平常的时，或者是只要有做到七八十分就好了。如果你能够做得更好，为何哦？因为总要表现得更好，来让任何的突发状况有更多余的充一个空间来。 扣分，这样子你才不会有个失分或是失常。哎，再来呢，在当中呢，我们我的朋友呢要留意的天数有两天哦，分别是三以及星期六。下一个生肖呢是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是要消除障碍的一波，在当中呢也代表的是呢，你务必呢要把你眼前呢。 到的问题呢，一个一个的列出来之后呢，而且要表定的按照严重性，然后呢，一个一个的把它们给消除掉，不然呢，这些都会变成你的绊脚石，让你呢做事情呢绑手绑脚，而且进展呢会越来越落后。所以，请务必呢，请保护的朋友要切记老师的忠告，呃，要先把这些障碍物呢先。 给斩除掉才是对的哦。在当中呢，要留意的天数两天，除了星期四之外呢，还有星日。下一个生肖呢是属兔子的朋友，在当中呢是需要明德保身的，也就是老师劝你呢，在这个礼拜呢，如果可以不要太鸡婆，也不要太去过目太多他别人的事情呢，尽量就不要去插手了。 因为并不是所有的事情都是你能够去触碰的，或者是有能处理。我选好。那再来属兔子的朋友呢，也要记得哦，在这个礼拜呢是必须要维持低调的，因为你想要去帮别人做保，你也必须要先了解状况之后，才能够说话或化身，这样子才行。 对的哦，那在这个礼拜也切记要记得哦，不要去贪小便宜哦。那属兔子的朋友，这个礼拜要留意的天数是星期五。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在当中呢，请务必要以和为贵，不管是在工作上或者是在家庭里面呢，请你的出发点，请要是以这样的一个中心思考为，那这样子。 大部分的事情还会有一个圆满的句点哦。那属龙的朋友在当中呢，要留意的天数是星期五、星期六，尽可能呢也要留意您在资金上的一个使用跟调度，不要过度的浪费哦，不然的话，您的这一个就就得勒紧了。到月中呢，又会发现自己，的金流呢又有开始掉秤头状况发生。 再来下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在当周呢，会逢到失而复的状况哦。那这个失而复得呢，代表的是你本来以为没有机会，忽然别人会说：“哎，不然我们再来复审一下您，让看看好了。”那您再把它做一下修改，再提一下。哎，那这个时候你就会发现，那办怎么办？我这个。 时间不够啊，或者是怎么样的，赶快抓紧脚步，好好的表现一番哦。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数呢，也是星期四以及礼拜天了。那再来就是，在这个礼拜，老师会建议呢，尽量不要吃过度辛辣的食物，否则很容呢，会让你在这个肠胃有不适的状况。 下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友呢，在当中呢是逢到左右逢源的一个状况，所以也代表的是除了贵人多多之外呢，你也比较容易呢会逢到很多的在身边呢。那属马的朋友呢，在得意之时呢，也不要忘记别人现在给予你的好处，日后也要还给别人哦。今天别人给你好一分，日后请。 必还给人家十分哦。在这个礼拜呢，属马的朋友相当的好运，因此有特别需要留意的天数。下一个生肖是属羊的朋友，在当中呢是属于胜券在握的一周，难得的扬眉吐气的一周。因此呢，属羊的朋友，请你们要好好把握。虽然呢是属于胜券在握，但是呢还是要留意在当中呢，在礼拜二这一天呢。 不管在做任何决定的时候呢，其实文件相关的审阅上要看清，再去签约会是比较吉祥的。除此之外就没有太多需要留意的地方喽。下一个生肖是我们属猴子的朋友，而属猴子的朋友呢，在当中呢会逢到的是事倍功半的一周，在当中呢您的。 这个行政效率或是工作效率呢，会提升非常的多。所以如果有任何想要做的，在当周赶紧利落的把它完成吧。再来就是属猴子的朋友，在这个礼拜，老师也会建议你呢，如果你有想要去帮自己呢购入新的设备啊，或者是说添加一些的东西呢，请你务必要货比三家哦，不然你很容易。 因为一时兴起头的状况，会买到高点。那虽然你可能不差这一点一点钱啊，可在事后你可能会难免心中会觉得有一点懊悔哦。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，也也需要留意的天数。再来下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友啦。属鸡的朋友呢，在当中呢是逢到贵人引荐的一个状况，因此老师会建议呢。 有机的朋友，请务必呢多让周围的朋友帮你做 reference。这样的一个 reference 呢，是代表像 cross reference 一样，也就是希望呢朋友呢帮你介绍一下客人啊，或者是客人呢帮你转介一下，或者是说帮你问一下有没有相关的人呢印象中有类似的需求，那帮你做推荐或转介绍。 或许呢，你可以从这当中呢，又得到更多的客源哦。那这样的一个大前提，是你把眼前的贵人呢，获得接的了。那当然，在贵人引荐的一个状况之下呢，在这一周呢，为的是你必须呢，要做很多的开门见山、开门的动作，亦呢要多打一些电话。 的拜访量，这样子呢，才能够呢，让这个片的这个成功率呢提高更多一些。属鸡的朋友在当中要留意的天数有两天，有星期四还有六。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友哦。属狗的朋友呢，在当中呢会逢到打成片的状况，尤其是非常大力，如果是做公关或者内勤。 甚至是业务相关工作的朋友，打成一片，代表的是您在人际方面呢是非常吃得开的，所以非常大力呢在让您拓展相关的这业务事宜哦。老师也会建议啊，如果的朋友呢，在这个礼拜呢，尽可能呢展示您的个人魅力，如果可以的话呢，在口条方面呢要更加的加强，这样子呢可以让你呢是呢一网撒尽。 好，让你可以呢，在透过 presentation 的时候，或者透过会议的时候呢，就可以呢把你的杀手锏呢展出来，那一起让客户呢那这样子是更好的。那属狗的朋友呢，在当中要留意的天数三，最后一个生肖呢是我们属猪的朋友，而属猪的朋友呢，在当中呢要注意是淡静。 一方，而占尽优势的时候，代表是所有的资源或者是好处都是往你这边卡位了，天时地利人，和。但是呢，状况就是嫉妒心也会往你这跑了，所以就要特别留意了，是人家可能就会做球挖坑给你跳呢，那在日后会不会雷区呢？会，毕竟你的好运。 天于在当周啊，所以属猪的朋友虽然在这一周呢是占尽了优势，也务必要小心后的反扑哦。在这个礼拜呢要留意的天数天就一百一。接下来让我们来看一下在当周的感情胜利组有哪三个是要的，走吧。首先呢第三名呢是我们属猪的朋友，第二名呢是我们属鸡的朋友，而第一名呢是。 有的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，请务必把你们的个人魅力，哈，多才多艺的那一个样貌呢，展现出来给另一半看，除了可以增进呢，呃，对方愿意多看一外呢，也可以呢，让这个 attraction 的这个感觉深你。 感情 level 哦，那老师呢也会建议呢，如果是还在追求中的一个状况的话，请务必呢把约会地改到一些比较有冒险的，能够加强这种我们讲的吊桥原理的这种状况的，说可以坐云霄飞车啊，好，或者是可以让对方因为。 会造成吊桥心理下，让双方呢产生情愫的约会地点，哇，探险类的，那这样子状况可以让感情可以间接到这个加温的一个效果。那尽可能呢这样的一个约会呢，要处 single date，也两个人单独的约会哦，不要是种那种团体。 Double date，或呢是走的是那种我们讲的大型的，或者是 o n e date 或做联谊的话，那这样子可成功率会稍微降低一些哦。所以说，如果您想要呢在这个礼拜呢成高的话，请务必要属于一对一的 dating 模式，会比较吉祥的。再来呢。 老师也会建议呢，如果是属温的朋友，在这个礼拜呢，在感情上如果想要升温的话呢，记得哦，在情绪方面呢，加一些来增加闺房里面的啊，对双方呢会是不错的一个选项。像是当周的这个生肖运势周报，喜欢的朋友请过上方呢加入老师。 可以呢，在下方呢按下订阅小铃铛、加赞，张老师将篇文章呢分享出去。丁老师欢迎呢大家订阅，你呢在下周在周六准时收看我们的直播，下周再见喽，拜拜。